Hey, what's up mga Pinterest? At dumating na ang ating kamera. Yung sinabi ko sa last vlog ko. In order ng aking kuya, noong 12. Matama ba? Noong November 12. At dumating ng 23. Ngayon lang. Dumating 12.55. Oh. Yung nag-deliver ay babae. At ah, shout out sa'yo. Hindi ko na nakita yung mukha. Dahil may ganyan mas. <laughs> Ito siya, galing Lazada. At ah, thank you Lazada. Bukas na naman yung B8 card set pang live. Parang bukas or next day pa. Hindi ko alam. Yun sinabi. Parang bukas. Ito na. Wait lang. Baka malaglag. Buksan na natin. Ito. Wait lang. Buksan na, buksan na natin mga kajiris. Ito na. Ang laki. Sige, buksan muna natin. Balik na ako. 3, 2, 1. Eyo, what's up mga kinderes? Nagbabalik. Kapon, hindi ko natuloy yung unboxing natin. Ngayon, pagputuloy na natin. Ito na yung cam. Dig, dig, dig, dig, dig. Kailangan pa ng memory card para mag-on. Ay, on na ito. Wait lang. Ito. Hindi ko alam. Ano ito? <laughs> oh my. Oh. Yun. Wait lang. Oh, natanong akin ni guys. Wait lang. Yun. Ay, oh my. Uy, wait lang. <laughs> Uy. Katumba. Oh my. Yun. Yun. Yan na. Yan. Yan. Yo. Yan. Wait lang. Yan naman kanyeres. Magandang kulay dito. Ang ganda nito mga kanyeres. Bili na. 3,000 plus ito. Oo. Binili ng kay kuya. Give niya sa Pasko. Noong June. Ay, nung ring light. Yung ring light. Baka mamaya dadating yung bed card. Magle-live na ako. <laughs> Abang-abang. Paangat na para sa mga small YouTuber. Ito na. Yan, wait lang kompletin. Wait lang. Yun. Supremo Conquest. Yan. Hindi ka dito. Oy! One minute story lang. Mag short film ako. This coming December, abang-abang. Maganda ito. Story by me. At dalawa, yung isa. Si, sino yun? kalimutan ko. Abang-abang mga kinyeris. At yan, napating vlog ngayon. Unboxing. Supremo Conquest. At yan, napating vlog. Subscribe. Hit the notification bell para ma-notify kayo sa mga test video. Road to Portos 100. Balik. Road to Moyna din. Yes. Bye-bye.